Morjest pöytään. Se on Muusta Pekka Ruuska ja tää on Zero to Iron Man! 18 kuukauden aikana mä yritän reenata itteni sohvan perukolta Iron Maniksi. Iron Man tarkoittaa noin 4 kilsaa uintia, 180 kilsaa pyöräilyä plus maraton, eli 42 kilsan juoksu tämän kaiken päälle. Tässä jaksossa käydään läpi, mitä mun eka viikko on pitänyt sisällään, plus sitten kysymyksiä, mitä mulle on esitetty tämän eka viikon aikana. Mennään eteenpäin. Okei, tästä kaikki lähti liikkeelle. Neljän tunnin pyöräilysessio. Toisaalta meitsi kyllä jakso vaan tunnin tässä mukana. Pyöräily on itse asiassa tosi tärkeää triatlonissa. Jopa 50 pinnaa kaikesta treenauksesta kannattaa sijoittaa pyöräilyyn, 30 pinnaa juoksuun ja 20 pinnaa uintiin. Miksi? Pyöräily on niin isossa roolissa siinä kokonaissuorituksessa, että siksi sitä kannattaa reenata vähän enemmän kuin muuta. Nyt on sunnuntai 4. 4. helmikuuta. Kylmä on kuin ryssä helvetissä. Tänään vuorossa tunnin, tunnin juoksu ja tunnin uinti. Mäkelän rinteen kakkoskerroksesta löytyy tämmönen aika siisti taideteos. Tässä on tämmönen uimahyppääjä, jossa sen niinku tota rutiinia käydään ja se on vähän niinku päättymätön tarina sen buddhalaisittain. Urheilu ja taide on aika vaikea yhdistää, vaikka ne samassa ministeriössä onkin, mutta tässä se on onnistunut kyllä tosi hienosti. Mäkelän rinteessä kakkoskerroksessa. Okei, maanantai oli, oli kans pirun kylmä niin kuin toi edellinen päivä. Onneksi mulla löytyi tämmöinen joku vanha Ninja Turtles silppurimaski, jonka mä laitoin päähän. Kävin tunnin verran juokseen tuolla keskuspuistossa. Ja sitten tiistaina taas pyöräiltiin, kävin tuolla kuntosalilla sellaista vanhaa matriksia polkemassa. Ja pyöräilyä keskiviikkona. Tämä oli eka intervallitreeni koskaan mulla. Ja täytyy sanoa, että meidän kyllä aivot sulaa tuossa meiningissä. Torstai oli mun viikon ainoa vapaapäivä. Sitten käytiinkin pihalla vähän kiasma avajaisissa. Siellä on tämmönen siisti meripihka kebab. Kello on 6.30, on perjantai-aamu. Olen kävelemässä ää, jossain metsässä kohti Pirkkolan uimahallia. Suussa maistuu hieman siltä, että joku pieni kissa olisi käynyt tekemässä tarpeensa tuonne Poskiin, poskilihaksiin. Mut joo, eka viikko takana, hengi selvittiin, tästä jatketaan eteenpäin. Katsotaan kyssäreitä seuraavaksi. Pyörässä mulla on lähtötilanne aivan nolla. Mä en oo käytännössä pyöräillyt koskaan. Mä en ole ollut mikään, mikään niin pyöräihminen vaan. Mä oon aina tykännyt kävellä. Kävely on ollut mulle jotenkin meditatiivista ja saanut jotenkin ajatuksia kasaan, mutta pyöräily ihan täys, täys, täys nolla, taso. Pyö, juoksussa juoksua mä oon pikkasen nyt yrittänyt tehdä ennen, ennen tätä aloitusta, että mulla on sille, että jos mä aivan semmonen ennätystahti, jos mä vedän aivan itteni piippuun, niin se on 10 kilsaa ja tunti. Mutta se on, että mä oon ollut aivan kuollut ja niin kuin viikon sängyssä sen jälkeen. Ja uintiin mulla oli ihan vähän aikaa sitten joku 50 metriä mun uintitaito. Mutta sen verran täytyy sanoa, että mä kävin tuossa uimakoulussa, aikuisten uimakoulussa, mikä oli ihan hauska, hauska kokemus sekin ennen kuin mä aloitin tämän projektin. Eli, eli mä pystyn kyllä niin kun, tai pysyn pinnalla, pystyn uimaan, mutta se vauhti on kyllä sitten ehkä parempi, ettei nyt ainakaan tässä, tässä vaiheessa vielä puhuta siitä. Kuinka paljon pystyy dokaa ja reenaa? Mulla on hyviä uutisia. Sillä ei ole periaatteessa yhtään mitään rajaa. Pystyy, pystyy vetämään ihan tappiin asti molempiin. jos on vaan kova äijä. Tuli itse ekan kerran testattua tätä tuossa perjantai-aamuna meillä oli tota, uinti intervallireeni, veetti ihan pirun kovaa, lihakset huusi hoosiannaa, toi uuminen ei muutenkaan ole hirveän, hirveän vahva laji, ja sitten alkoi tulla niinku ylppyä siellä veden alla, niin kyllä, kyllä se oli aika rankkaa. Et joo, pystyy dokaa ja reenaa ihan, ihan ei mitään rajaa, mutta pitää olla kyllä myös ihan pirun kova, kova äijä tai nainen. Tämä oli nyt mun eka viikko, kaikista kevyin viikko varmaan, varmaan mitä tässä tulee olemaan, niin mä oon treenannut kuutena päivänä viikossa ja yhteensä seitsemän tuntia. Näitä treenimääriä tullaan nyt sille hiljalleen kasvattamaan kohti tota tavoitetta. Ennen tota perjantain intervalli sessio ja pientä ylppyä, niin tota, se oli uinti, mutta ei, se ei ole sitä enää. Kyllä mä sanoin, että et isoin uutuuden vietys on nyt tuossa pyöräilyssä. Öö, mulla on oikeastaan semmoinen fiilis, että mä haluan niinku tehdä jotain, mitä, mitä mä en pysty tekemään. Mm. Haastaa itse. <laughs> en mä oikeastaan tiedä. Varmaan se niinku itsensä haastaminen ja nyt kun toi nyt kun tässä on päästy alkuun, niin kyllä toi, toi jotenkin toi fyysinen rasittaminen, oman kehonsa tolleen niin kuin tappiin vetäminen, niin kyllä, se, kyllä siinä niin kuin pääsee jotenkin fyysisesti tuntemaan itteensä ja omia rajojaan. Se on, se on ollut tosi mielenkiintoista kyllä. Okei, sit multa on kyselty treenin musasta, niin se on oikeastaan sen verran mielenkiintoinen kysymys, että mä haluaisin haastatella tota jotain uutta tyyppiä siihen tuohon seuraavaan videoon, niin seuraava video otetaan aiheesta reenimusa, ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä Spotifyhin semmosen reenimusa soittolista myös, jota voi kuunnella juostessa tai en mä tiedä, tehdessään jotain, hyppiessä tai tanssiessa tai mitä vaan. Voi laittaa vinkkejä, jos haluaa siihen reeni <laughs>